Oh, ini ada part satunya berarti ya, guys ya. Tapi requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu di part 2-nya ini. Langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Hello guys. Halo. Sebelum kami dah buat video mengenai review pembeli online yang lawak okay. part 1. Kalau korang belum tengok, bolehlah tengok lepas ni ya. Disebabkan Alright. masih banyak lagi review kelakar yang kami jumpa, jadi dalam video ini kami bawakan korang 25 review pembeli online yang lawak dan kelakar di Malaysia part 2. Sebelum Alright. tu, random shoutout out kepada subscribers Aspedia oh. ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Low sikit. Kalau Low korang sikit. nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila subscribe, like dan komen dalam video ini, okey? Tipu je. Kata untuk letak bunga. Hakikat, kuping kudis je boleh letak. Tipah tertipu. Eh, apa tu? Semenjak saya Kecil memakai sanitizer ni Saya merasakan diri saya lebih dekat kepadanya Mungkin berkat seller yang ikhlas mencari sesuap chicken chop Keberkatan tersebut meresap ke setiap partikel alkohol yang terdapat di dalamnya Sungguh damai memakai hand sanitizer ini Good seller Terbaik okay. Masukkan orang padu tapi sakit bontot melecet oh. peha. Mungkin salah cara duduk. Yang lain okey. Free gift botol kemek biasalah. Basikal pun dah jadi tempat gantung barang. Haha. Maksudnya macam mana tu? Tiba-tiba lapar. Tapi malas masak. Eh, eh. Hmm, panaskan je lah lauk kat dapur tu. Eh, tapi lupa basi. Dua hari lepas punya. Hmm, food panda okey ke? Tapi mana ada food panda? Grab food ada ke? Eh, kalau dah food panda tak ada, grab food pun tak ada. Hihi, yelah kan? Tak tahu nak review apa. By the way, mak ayah masak sedap. Thank you. Ma, Salah response. Tu? Apa ni, food panda? Kucing saya cakap Maksud sedap. Dia Bini dia pun cakap sedap. Saya okay. tak tahulah sedap ke tak. Sebab mereka tak bagi saya try. Oh my god, what's that? Barang baik, kualiti baik, mak saya baik, ayah saya baik, adik saya baik, kawan saya baik, jiran saya baik, cikgu saya baik, nenek saya baik, atuk saya baik, mak saudara saya baik, pak saudara saya baik, saya je tak baik. Tapi saya bagi empat bintang. Sebab kesempurnaan itu milik Allah subhanahu taala. Azik. <laughs> Ada je Response. Good. And okay. tip. Top. Service. Thank you. Oh. Alat orang Korea gitu. Alhamdulillah. Sembuh pekak pakai alat ni. Dulu macam mana entah boleh terdengar lagu daripada Fatah Amin terus gelap dunia. Tapi tak apa. Sekarang dah okey. Sebab bro pakai alat 8K ni. Terbaik. Apa tu kan? Good product quality. Good value for money. <laughs> Syarukan. Saya dapat kereta RMB eh, dari China Macam mana saya nak refund balik duit saya? Kalau dapat pampers kurang kuantiti, boleh dimaafkan Ni dapat kereta mainan Takkan nak pakai kat buntut anak Weh, mana-mana tu Oh, salah Termurah kirim maling guys Macam tak percaya dengan harga yang ditawarkan Sangat murah Dan saya berpuas hati dengan kualiti samping ni Samping okay. ni didatangkan sekali dengan manual Boleh dibuat parachute dan juga selimut Sangat selesa dipakai ketika mandi di kolam renang ha? Saya ah. pasti akan beli lagi dalam 10 helai Untuk diberikan kepada kawan-kawan saya Oh my god, ribu. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedapnya Murah sedap, dia sedap, cakap Sedap, sedap, sedapnya Suka, suka, suka Cuma hati saya je selalu terluka Aduh, sedih banget saya sangat berpuas hati dengan kualiti barang ini. Okay. Ianya kecil dan mudah disimpan di mana-mana. Perkara yang menakjubkan saya bagi alat ini adalah kekuatan nyonyotan vacuum. Nyonyot. <laughs> Baru dengar kata nyonyotan ini, itu guys. Sedangkan ianya mempunyai saiz motor yang kecil. Okay. Cumanya bunyi nyonyotan vacuum ini agak rakus, tapi tidak terlalu rakus, seperti dubuk menanti sisa bangkai mamahan singa. Saya berikan L I M A e, bintang. Okay. Good product, fast delivery. Good product, fast delivery. Good product, fast delivery. Good ulang, product, ulang aja. fast delivery. <laughs> Jangkrik bos. RM kosong, BNM, peminjam M40 BPN yang mengalami pengurangan pendapatan isi rumah boleh mohon untuk pengurangan ansuran. Hanya pengakuan peminjam diperlukan Apa ni guys? Oh pancing. okay kail, kail pancing. Barang sampai dengan pantas. Mantap. Servis laju. Bubble plastik mantap. Semua mantap. Bungkusan yang mantap. Recommend di sales. <laughs> Berarti ini beli popok guys Oh my god Sampai segitunya gitu Anaknya pop aja digituin Astaga Cuma dia lah, sekarang lebih real kualitas sore Dia berkali itu kesini kalau gitu Asal tau lagi yang berkau Terus yang lebih kayak lebih kayak Apa Oke, oh Korea, pantas ya kan Terbaik dari ladang Kuala Terengganu Terengganu zon yang lalu di hadapan rumah tangga Yang dibina oleh kerajaan negeri dan negara ini yang mana satu yang paling baik untuk kesihatan dan kecantikan okay. yang ada di dalam bilik darjah yang mesra dan mudah untuk kita semua tahu bahawa mereka tidak akan dapat. Apa maksudnya gitu? Panjang-panjang nulisnya kayak gitu tapi gimana lagi guys? Padahal cuma review sendal doang. Tanah berkualiti tinggi. Okay. Kalau saya sebatang pokok, mesti saya hidup dalam keadaan bahagia. Okey okay, okey okay, okey okay. beli media ya kan media tanam lah di Shopee itu kan. Barang okay. sampai dengan selamat. Sangat berpuas hati. Really recommended. Saya sangat suka. Anak saya pun suka. Apatah lagi suami saya. Mak saya suka, ayah saya pun suka. Abang <laughs> saya suka. Kakak saya ini. pun suka. Adik saya pun okay. suka. Mak mertua saya suka. Juga samalah dengan ayah mertua saya. sampai ke abang impas saya. Apa ni? Bagus. Oh, tak ada, semuanya ada. bagus-bagus belaka. Belaka-belakanya okay. bagus. Pokoknya ha! semuanya bagus. Bagus-bagus saja pokok-pokoknya. Aduh. Maksudnya apa lah itu? Baru beli. Dia punya tulisan dah hilang. So, rasanya ni bukan barang ori. Walaupun packaging macam ori. Tapi, pakai seminggu okey je. Tak rosak apa pun. So, beli at your own risk. Ah, kunci untuk buka itulah guys. Okey, okay. Ni sebenarnya suka ke tak barang ni? rm kosong. Okay. Ramai pulang ke kampung menziarahi ibu bapa, sanak Betul. saudara yang lama tidak bersua. Aha. Namun jangan abaikan ancaman. Patuhi SOP. Amalkan norma. Eh, maksudnya apa ini guys? Ini ini video apa gitu guys? Hahaha. Ha, ha. Tak tahu pula sabun ni kena potong dua Sis nak berniaga tu biarlah jujur Jangan tahu nak untung je So bad <laughs> Okay Biasanya agak gede sih sabunnya gitu Mungkin dipotong jadi dua guys Okay lah Jalur gemilang di bawah naunganmu Jalur gemilang kami semua bersatu perpaduan Ketaatan amalanmu ni rakyat Malaysia Jalur gemilang mega kami terasa Jalur gemilang kibar kawasan lirik ya. Putih, ya Allah Biru kuning Jalur semangat kami semua ini review apa gitu. Terima kasih kalian yang menonton. Oke, okay, udah selesai. Oke okay, guys, udah selesai videonya. Itulah tadi 20 review pembeli online yang lawak dan kelaka di Malaysia part 2 guys. Memang gak jelas ya yang kita lihat itu tadi ya ada yang juga istilahnya gak jelas komennya apa. Gak berkaitan dengan barangnya dan... Ya, kayaknya sudah mulai bosan ya kan? Sudah sudah mulai bosan di rumah macam tuh guys. Sudah mulai bosan dengan kehidupan sehingga dia harus meluapkan perasaan yang ada dalam dirinya. <sighs> di kolom komentar untuk review barang. Hmm. Yang paling nggak masuk di otak itu ya kan. Itu adalah ketika istilahnya beli popok bayi di foto bayinya lagi pup. Aduh ada aja orang Ya, aduh, ya udahlah guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel Ahakspedia dan Cak Mujib guys. Terima kasih ya udah. Cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support sokong terus channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya tetap di channel Cak Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.